Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi Profetin tonë Muhammedin alejhi selam. E lus Allahun e Madhëruar të jeni sa më mirë vëllezër të nderuar. A është transmetuar nga Profeti alejhi selam ndonjë lutje e veçantë në momentin kur ai e çelte agjërimin? Po. Transmetohet në Sunen Ebi Dautit që Profeti alejhi selam Kur e çelte agjërimin, e luste Allahun e Madhëruar, me lutjen, Dhehebe dhameu, uebtel-letil uruk, ue thebetel exhru inshallah. Hadithi është hasen. Shkoi etja, u largua etja. Damarët u lagën dhe inshallah tek Allahu ka mbetur shpërblimi i madh për agjërimin. Besimtari me këtë lutje, e përkujton veten e tij për mirësitë e Allahut të Madhëruar ndaj tij, se e çeli agjërimin me mirësitë e tij, dhe gjithashtu e përkujton Allahun e Madhëruar se mbas lodhjes, mbas durimit qëndron dhe mbet shpërblimi i Allahut të Madhëruar, shpërblimi i madhështor për agjëruesit. Kjo është jeta e kësaj bote. Kjo është dynjaja. Kërkohet prej nesh, kërkohet prej nesh pak durim në kryerjen e punëve të mira, pak durim në largimin nga gjynahet. Prandaj besimtari duhet të jetë i durueshëm në kryerjen e punëve të mira, se shpërblimi i Allahut është shumëfish. Në të kundërt, gjithashtu, kënaqësia e gjynahit është e pakët. dhe pas tij mbet dënimi dhe zemërimi i Allahut të Madhëruar. Prandaj vëlla i dashur, dije se Allahu i Madhëruar do të shpërblejë për punë të mira, do të shpërblejë për agjërimin tënd dhe dije se në ditën e gjykimit Allahu Azza wa Jall do të kënaqë ty kur të tregojë shpërblimin e madh që ka përgatitur për agjëruesit. Allahu na bëftë prej tyre. Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.